Música Mac and Jam ist eine von Studenten organisierte Veranstaltung, die auch von der Macromedia Hochschule supported ist. Die Jam wird von äh, Studenten organisiert und geleitet. Sowohl die Theke wird von den Studenten gemacht, als auch das Booking und die Abendleitung und die Hochschule Macromedia supportet uns dabei. Im Prinzip funktioniert das so, dass wir immer ein Opener-Konzert haben mit verschiedenen Bands, entweder regionale Bands, überregionale Bands, manchmal auch äh, Dozenten von unserer Hochschule, die spielen. Und nach der Opener-Session wird dann die Jam-Session eröffnet.